Рулет из свиной грудинки, запеченный в духовке. Рулет из свиной грудинки, запеченный в духовке, прекрасное мясное блюдо как для праздника, так и для повседневного меню. Рулет получается очень мягким и сочным, брусничный соус придает мясу особый пикантный вкус. Подавать рулет можно как в горячем, так и в холодном виде. Ингредиенты 600, 700 грамм свиной грудинки без костей. 1 крупная луковица. 2 зубчика чеснока. Соль, перец по вкусу. 4 столовых ложки готового брусничного соуса, по желанию. 1 столовая ложка соевого соуса, у меня, терияки. Этапы приготовления Свиную грудинку вымыть и обсушить бумажными полотенцами. Добавить лук, нарезанный полукольцами, посолить и поперчить. Для приготовления рулета я добавила готовый брусничный соус, который купила в магазине. Если у вас нет такого соуса, можете обойтись без него или использовать другой соус. Также можно приготовить соус самостоятельно, например, соус из черной смородины или соус из вишни. Добавить к мясу брусничный соус. Добавить столовую ложку соевого соуса, все перемешать, накрыть крышкой или пищевой пленкой и поставить свинину мариноваться на нижнюю полку холодильника на ночь. Затем свернуть свиную грудинку рулетом, заправляя внутрь лук, бруснику и чеснок, нарезанный тонкими пластинками. Перевязать рулет нитками завернуть плотно в два слоя фольги. Запекать мясо в разогретой до 200 градусов в духовке в течение одного часа. Готовый рулет достать из духовки и остудить, не разворачивая фольгу. Вкусный и сочный рулет из свиной грудинки, запеченный в духовке, готов. Приятного аппетита, радуйте своих близких.